हेलो गाइस कैसे हो मेरा नाम मिस्टर गंसा मैं आज खेत पे आया था घूमने के लिए और खेत का नज़ारा देखिए किस इस तरह से दिखता है कितना सुंदर लगता है यहाँ का व्यू कितना भी कितना अच्छा है आप भी देख सकते हो देखिए प्लीज़ और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए